සම්සරා කෙල්ල හැඟුමින් කලා මෙල්ල සරුවත් දියේ පැහැය සිතුවම් වෙලා උකුසෙක් වගේ බැල්ම දෙනෙතින් කලා එල්ල හැඟුමන් සදා දෙන්න ඉඟියක් කලා ගලනා அங்கயே si tú serás. Sadık emi ya